se pierden allá está cayendo a la nada La puta hizo como si no pasó nada para drogarme ahora solo vi puros Xanax Y un roller paper lleno de muta morada Alta velocidad porque sé que nadie me espera La puta dice que me ama pero eso es condena Ya no quiero amor porque sé que nunca es de verdad Ya no tengo tiempo suficiente para estar yo soy tan malo que me lleve su dolor Mi ser apagado que el tuyo lo apagó Desde que se fue todo en se murió Enciendo todo eso, dame más sabor Llevo el final, my, my No tengo nada, nada, nada Solo quiero más, más, más Contigo no hay paz, paz, paz Solo acelero y te alucino, no pienso frenar Y si me pero no te olvides de que te quise amar. No pudo verme a la cara y decir la verdad. Yo lo siento por el daño que tuve que dar. pienso lo que quiero librarme del mal. No lo pienso y con mi cruz se lo vamos a fumar. Esa perdona esa calle no la nada. La puta hizo como si no pasara nada. Pero verme ahora solo vivo unos alas. Y enrolarme porque no de mucha morada. Lo que tengo es lo que queda es por Y continuando con la herida que nos sana Lo que tengo es lo que queda, ya no hay nada Y yo colgado por la puta que no me ama Y fumo penas, bebo otra por olvidarla Y continuando con la herida que nos sana Me estoy perdiendo y está cayendo la nada La puta hizo como si no pasó nada ahora solo